ආයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අදත් ආව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද නම් අපි බලන්න යන්න හදන්නේ ඇබර්ඩීන් දියඇල්ල මේක ලංකාවේ හතරවෙනියට උසම දියඇල්ල කියලා තමයි කියන්නේ මීටර 98ක් විතර උසයි අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කොහොමද මෙතන ලස්සන කියලා ඉඳන් තම අපි ගමන පටන් ගත්තේ එතකොට අපි යන්නේ හැටැන් පැත්තට නාවල් පිටි පවුනාට පස්සේ පාර ගොඩක් දෙපැත්ත ලස්සනයි ගොඩක් කොල්ල පාට ගතිය වලට බලාගන්න පුළුවන් කලබලයක් නැති ලස්සන පාරක් දිගේ තමා මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ කැපඩින් දියල්ලට යන්න තියෙන්නෙත් නුවරින්දං ඇවෙල්ලා සිරීපාදට අපි ඇතුල් වෙන පාර හැරෙන පාරගාවිම තම ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ සිරීපාද පාරම තමා ඒ පාර දිගේම යන්න තමා තියෙන්නේ මේ පැඩින් දියල්ල බලන්න මේ පාරණන් ටිකක් තැනින් තැන කැඩිලා තියෙන්නේ දිගටම කැඩිල නෑ පොඩි වාහනයක් වුණත් යන්න පුළුවන් හැබැයි පාර දෙපැත්තනම් ගොඩාක්ම ලස්සනයි Thank you. ඉතින් අපිට සප්තකන්්‍ය කඳුවැටිය බලාගන්නත් පුළුවන් මේකට නෝටන් බ්‍රිජ් පාලම් පහු කල්ලා දකුණු පැත්තර දාලා ඉස්සරහට එනකොට ඔය අපි හරෝපතනින් තම හරවන්න තින් පාරෙන් පල්ලහ පැත්තට එතන බෝඩ්ඩයක් ගහලා තිනවා ඇබඩින් දියල්ලට කියලා මෙතන දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇබඩින් දියඇල්ලේ උඩ කොටසට. මෙතන නාන්න කරන්න උනත් පුළුවන්. හරි ලස්සනයි මෙතන. මෙතන තමයි අපි කැම්පින් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉදිරියට ඔයාලට අපේ කැම්පින් ඉවෙන්ට්ස් වලට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විස්තර අපේ Facebook page එකේ දාන්නම්. hikers කියලා Facebook hikers කියන page එකේ මම description එක යටින් දාන්නම්. Thank you ඔන්න අපි දැන් ඇබඩින් දියල්ලේ පහළ කොටස බලන්න තමයි යන්නේ මේ පාර්දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ පඩිපෙල් ටිකක් බැහැගෙන කැලයක් වගේ එකක් මැද්දෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ යන මාර්ගෙත් හරි ලස්සනයි Thank you. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ල ඉන්නේ ඇබඩින්දියල්ල ගාවට බලන්න මෙතන කොච්චර ලස්සන්ද කියලා ඇත්තරම් භාවනාවක් වගේ හිත නිවන තැනක් මෙතන ඇවිල්ලම් බලන්න ඕනේ හරිම සුන්දරයි වටපිටාව හරි නිස්කලංකයි ඇත්තරම් භාවනාවක් වගේ ඔලත් අනිවාරයෙන් ඇවිල්ල බලන්න Thank you. එන්න ඉතින් ඔහොම තමයි අපි තෝරී ගියල්ල ගන්න විදි ගමන සුන්දරත්වය ඔයාලට ගෙනන්නේ අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා